नमस्कार जीचेम्पेन्ट को edit preferences templates and residues ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं प्राथमिकताहरू सम्पादन गर्न टेम्प्लेटहरू व्यवस्थापन गर्न तयार टेम्प्लेटहरू छान्न र प्रयोग गर्न एउटा नयाँ टेम्प्लेट थप्न हामी यो पनि सिक्ने छौं सिक्नेछौं को प्रयोग र रेसिड्यु सम्पादन गर्न यहाँ म उबुन्टु लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम संस्करण 12.04 प्रयोग गर्दै छु जीचेम्पेन्ट संस्करण 0.12.10 यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न तपाईलाई तलको ज्ञान हुनुपर्छ जीचेम्पेन्ट केमिकल स्ट्रक्चर एडिटर यदि छैन भने सान्दर्भिक ट्युटोरियलको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइट हेर्नुहोस् मैले पहिले नै एउटा नयाँ जीचेम्पेन्ट एप्लिकेशन खोलेको छु प्रेफरेन्सेस सम्पादन गरी ट्युटोरियल सुरु गरौँ एडिट मेनुमा जाउँ प्रेफरेन्सेसमा जाउँ र यसमा क्लिक गरौँ जीचेम्पेन्ट प्रेफरेन्सेस विन्डो खुल्छ फाइलहरु सेभ गर्दा पहिलो field default compression level for GChemPaint files प्रयोग गरिन्छ डिफल्टमा यो शून्य हुन्छ यदि शून्य छैन भने फाइल gzip प्रयोग गरी कम्प्रेस हुनेछ म इन्भर्ट वेज ह्याशेस को बारेमा अर्को ट्युटोरियलमा चर्चा गर्नेछु जीचेम्पेन्ट मा हरेक डकुमेन्टको एउटा सम्बन्धित विषय हुन्छ डिफल्ट थिममा जीचेम्पेन्ट लाई छोडौं अब म थिम्स खण्ड अन्तर्गतको एरर्स को बारेमा विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नेछु टूलबक्स को विभिन्न प्रकार को एरो हरु हेराऊं। Add an arrow for an irreversible reaction. Add a pair of arrows for a reversible reaction. Add an arrow for a retrosynthesis step. Add a double-headed arrow to represent misumory. Display chhatrama e char arrow haru add an arrow for an irreversible reaction टुलमा क्लिक गरौँ अनि डिस्प्ले क्षेत्रमा क्लिक गरौँ त्यसैगरी म डिस्प्ले क्षेत्रमा अन्य प्रकारको एरोहरू थप्ने छु प्रेफरेन्सेस डायलग बक्सको थीम्स फिल्डबाट एरोज छानौं एउटा कन्टेक्सुअल मेनु खुल्छ यहाँ हामी एरोहरूको लेन्थ width र डिस्टेन्स बढाउन वा घटाउन सक्छौं अप वा डाउन एरो त्रिकोणमा क्लिक गरौं र डिस्प्ले क्षेत्रमा एरोको परिवर्तनहरू हेरौं अब एरो हेडहरु बारे सिकौं यहाँ a b र c को डिफल्ट मानहरु देखिएका छन् ए बी र सी प्यारामिटरहरूले एरोहेडहरूको आकार बदल्न मद्दत गर्छन् प्रत्येकलाई बढाएर वा घटाएर एरोहेडहरूमा परिवर्तन गरौँ विन्डो बन्द गर्न क्लोज बटनमा क्लिक गरौँ डिस्प्ले क्षेत्र सफा गरौँ सबै अब्जेक्टहरू छान्न कन्ट्रोल ए थिचौँ। एडिट मेनुमा जाऊ र क्लियर मा क्लिक गरौँ अर्को टेम्प्लेटहरु कसरी व्यवस्थापन गर्ने सिकौ युज अर म्यानेज टेम्प्लेट्स टुलमा क्लिक गरौँ तल प्रोपर्टी डायलग बक्स खुल्छ प्रोपर्टी डायलग बक्समा एउटा ड्रप डाउन सूची सहितको टेम्प्लेट्स रहेको छ सूचीमा amino acids aromatic hydrocarbons nucleic bases nucleosides र सेकराइड्स समावेश छन् प्रत्येक आइटमको एउटा सबमेनु छ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स छानौ र सबमेनुमा बेन्जिनमा क्लिक गरौँ प्रोपर्टी पेजमा बेन्जिन संरचना देखाइएको छ अब बेन्जिन संरचना देखाउन डिस्प्ले क्षेत्रमा क्लिक गरौँ त्यसैगरी नाफ्टलिन संरचना छानौ र डिस्प्ले क्षेत्रमा क्लिक गरौँ अब आफै अन्य संरचनाहरू छान्नुहोस् र डिस्प्ले क्षेत्रमा राख्नुहोस् अब फाइल सेभ गरौँ टूलबारको सेभ द करेन्ट फाइल आइकनमा क्लिक गरौँ सेभ एज डायलग बक्स खुल्छ फाइलको नाम बेन्जिन इन्टर गरौँ सेभ बटनमा क्लिक गरौँ अब भइरहेको टेम्प्लेटको सूचीमा एउटा न्यू टेम्प्लेट थप्न सिकौं टूलबारको ओपन ए फाइल आइकनमा क्लिक गरौँ फाइल र हर सहितको एउटा विन्डो खुल्छ सूचीबाट हेक्सेन नामक फाइल छानौं ओपन बटनमा क्लिक गरौँ टेम्प्लेट प्रपर्टी पेजको एड बटनमा क्लिक गरौँ न्यू टेम्प्लेट प्रपर्टी पेज खुल्छ प्रपर्टी पेजमा दुईवटा फिल्डहरु छन् नेम र क्याटेगोरी क्याटेगोरी फिल्डमा एउटा drop down सूची छ हामी सूचीबाट आफ्नै क्याटेगोरी छान्न वा थप्न सक्छौं अब टेक्स्ट फिल्डमा हाइड्रोकार्बन्स टाइप गरी एउटा नयाँ क्याटेगोरी थपौं नेम फिल्डमा कम्पाउन्डको नाम हेक्सेन एन्टर गरौं डिस्प्ले क्षेत्रमा हेक्सेन संरचनामा क्लिक गरौं यो न्यू टेम्प्लेट प्रोपर्टी पेजमा देखिनेछ ओके बटनमा क्लिक गरौं अब टेम्प्लेट्स ड्रप डाउनमा क्लिक गरौँ हाइड्रोकार्बन्स क्याटेगोरी छानौं टेम्प्लेट सूचीमा हेक्सेन संरचना थपिएको हेरौ अब आफै हाइड्रोकार्बन्स क्याटेगोरीमा अक्टेन संरचना थप्नुहोस् हेक्सेन फाइल बन्द गरौँ फाइल मेनुमा जाउँ फाइल बन्द गर्न क्लोज छानौं Templates प्रोपर्टी पेज बन्द गर्न One or or more objects टुलमा क्लिक गरौँ अब Residues बारे सिकौं रेसिड्युहरूको प्रयोग कार्बन सँग जोडिएको group ग्रुपको प्रकृति पत्ता लगाउन फंक्सनल ग्रुपको संरचना जान्न डेटाबेसमा एउटा नयाँ फंक्सनल ग्रुप थप्न टुल्स मेनुमा जाउँ एडिट मा क्लिक गरौँ residues विन्डो खुल्छ यसको तीनवटा बटनहरू छन् न्यू सेभ र डिलिट न्यू बटनमा एउटा ड्रप डाउन सूची छ सूचीबाट एनपीआर छानौ आइडेन्टिटी ट्याबमा छानिएको रेसिड्युको सिम्बल र नेम देखिन्छ फर्मुला ट्याबले छानिएको रेसिड्युको स्केलेटल संरचना देखाउँछ त्यसैगरी सेकेन्डरी ब्युटालको लागि SBU छानौ छानिएको रेसिड्युको सिम्बल नेम र स्केलेटल संरचना हेरौ। अब एउटा नयाँ रेसिड्यु थपौ हाइड्रोक्सी ग्रुप एउटा नयाँ रेसिड्यु थप्न न्यू बटनमा क्लिक गरौँ सिम्बल फिल्डमा OH टाइप गरौँ यसको नाम हाइड्रोक्सी राखौं फर्मुला ट्याबमा क्लिक गरौं तपाईले एउटा बुलेट भएको बन्ड देख्नुहुन्छ कर्सर बन्ड नजिक राखौं र क्यापिटल ओ थिचौं ओ र ओएस सहितको एउटा सब मेनु खुल्छ ओ छानौं ओएच ग्रुप बन्डमा जोडिन्छ सेभ बटनमा क्लिक गरौं अब सूची हेर्न न्यू बटनमा क्लिक गरौं सूचीमा OH रेसिड्यु जोडिएको हेरौं विन्डो बन्द गर्न क्लोज बटनमा क्लिक गरौँ यो सँगै हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं संक्षेपमा हेरौं यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं प्रेफरेन्सेस एडिट गर्न टेम्प्लेटहरु व्यवस्थापन गर्न तयार टेम्प्लेटहरु छान्न र प्रयोग गर्न एउटा नयाँ टेम्प्लेट थप्न रेसिड्युको उपयोगहरु र रेसिड्यु सम्पादन गर्न कार्यको रूपमा टेम्प्लेट सूचीबाट सेकराइड्स छानौं र प्रयोग गरौँ अन्य रेसिड्युहरूको खोज गरौँ यो URL मा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार